就这个地毯都很美，远远的地方那边的，拉近一点，你看到吗？远远地上铺了一层，全部都是彩色的树叶，特别奢华这个感觉。白色的叶子铺满，慢慢的往上看到了它的树根，再往上。 它的叶子黄色、红色、橙色，有形容说落英缤纷，我这里是落叶缤纷。 Kiki，咦，它好像在等我们一样，它跟着你走哎，它 <laughs> 真的跟着你走耶，啊， <laughs> 好乖呀！ 在看你呢，他像要接你回家一样， <laughs> 想你摸摸他，是吗？对，他是要你摸他。